नमस्कार म शर्माज्ञ पिके वान युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म चाहिँ अहिले अस्ताम अस्ताम भन्ने गाउँमा जाँदैछु यो चाहिँ याम्दीको पुल हो यो रोड चाहिँ याम्दीदेखि घट्टे खोला हुँदै बागलुङ बेनी कुस्मा पर्वत जाने जुन हाइवे रोड हो पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो पाँच सय रुपियाँ चैते यो बाइक चाहिँ KTM Duke two hundred CC BS six twenty twenty model हो चार गियरमा अहिले चाहिँ एक सय तिन स्पिडसम्म जाँदो रहेछ चार गियरमा पोखरा पाल्मुङ हाइवे हाम्चाबाट माछापुस्त्री गाउँपालिका छिर्ने जुन चोक छैन यो अलिकति माथि गएर अनि युटर्न गरेर घुमेर आउनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ अस्तम जाने बाटो यता माथिबाट सिधै गयो भने लुवाङ हलेल धम्पुस जान्छ भने यो माथि उक्लिएपछि अस्ताम Thank you. Thank you. चाहिँ मेरो गाउँको घर हो ए अब बा हजुर आमा सन्चै हुनुहुन्छ ए जुस खान्छ कि यिनीहरूले अब यस्तो ल्याउँथ्यौ त नि कता आइथ्यौ त नि ल हजुर आमा लिनु होइन खानु यहाँ छ त भुवन सन्चै छ पुन्टुरो कस्तो छ रुवा खोकी लाएर अहिले त अहिले ठिक भयो फोन हर्ने बित्तिकै आमा भन्थ्यो आजल भन्नै छोड्यो अब भोलि त है नि हाम्रो छोरो एकदमै घमण्डी छोरो जे देख्यो त्यही चाहिन्छ ऊ गोप्रो नै अब अब हुन्छ थुतुक्क बस्छ थुतुक्क बस्छ त्यो ल कस्तो पोजिसनमा बस्छ यो